Olá, gente. Estou falando aqui agora da cidade de Berna, na Suíça, depois de ter passado por Portugal, com agendas intensas na cidade de Porto e na cidade de, de Lisboa. Em Porto, eu participei do Fórum do Futuro, junto com o Ernesto Neto, esse artista incrível que vem apoiando, se aproximando aí né, da causa indígena. O tema do fórum né, era sobre as mudanças climáticas, os povos indígenas e a destruição da Amazônia. E, e foi bem importante estar naquele lugar falando né, desse tema. Em Lisboa também foi um momento incrível na Fundação Saramago. A atriz Lucélia Santos, que está no momento né, morando em, em Lisboa, deu total apoio para a nossa agenda, organizou coletivos, imprensa e foi muito bom estar ali também nesse momento né, de uma conjuntura política no Brasil que exige de nós né, uma luta bem, bem intensa, bem ampla, e a gente receber ali apoio das pessoas né, para que as velhas práticas não se repitam. E aqui na Suíça, a gente segue com essa agenda intensa. Tivemos uma reunião importante ontem na cidade de Zurique, né, que é o, o o maior centro econômico do país. Reunimos com dirigentes da Câmara do Comércio. E é claro, nós estamos plantando uma sementinha para que as pessoas possam adotar medidas mais sustentáveis né, em relação à proteção do meio ambiente né, e à garantia da continuidade da vida no planeta. E hoje, na cidade de Berna, tivemos uma conferência de imprensa e, e um, um ato né, com apoio dos brasileiros e brasileiras que moram no, no estrangeiro, né, hoje mesmo com, com, chuva, com muito frio, mas a gente pôde sentir esse calor humano, nessa né, acolhida com que as pessoas estão dedicando para receber a nossa delegação. E tivemos hoje ainda né, o encontro de parte da nossa delegação com o Conselho Federal das Relações Comerciais aqui da Suíça. É isso aí, seguimos juntos, seguimos juntas em defesa dos nossos direitos, em defesa dos nossos territórios, em defesa da nossa vida. Vamos junto que essa luta é nossa.